遠藤の皆様こんにちは勝見獅子連歌と申します精一杯演舞しますご声援お手目をしようよろしくお願いいたしますそれでは参ります2019勝見獅子連歌愛しきあなたへ紡ぐ思いいざ これは強く勇ましく生きる一匹狼に心惹かれ一途に思い続ける狼の切なくも儚い物語でございます。 空のもと幾度思いを馳せただろういつか届くと夢を見てあなたをあなたを信じ待ち続けます しいものでした今すぐあなたに伝えたいいつでもそばにいておくれ 直れ遠藤の皆様に礼ありがとうございましたれありがとうございました勝見市支援課の皆さんありがとうございました